Abi. Vurma vurma vurma. Abi. Aya. Abi. Özür dilerim abi. Abi. Abi. Canım acıyor Bu videomuzun burada sonuna geldik. Zengin ve fakir fakirin e, diğer bölümlerine iyi kartından gidebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok çok çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.